thank you video no olvides de darle like y compartirlo con todos tus amigos. Síguenos también en nuestras otras redes sociales para que no te pierdas más contenido como este. Bye!